Hi my lovely friends on the internet. Hmm, hope everyone is doing fine. Xo'p, bugun ozgina hikoya tarjima qilishdan cheklanib, boshqacha, ya'ni dialog darslik tarlishga qaror qabul qildim. Xo'p, hikoya ko'p tarjima qilyapmiz oxirgi paytlar. Menimcha zerikarligan bo'lib qoldi, chunki ko'p videolar bir xil bo'lib ketdi. Shuning uchun bugun ajoyib dialog tarjima qilamiz. Bu dialog orqali siz kundalik hayotda tez-tez ko'p ishlatiladigan so'z va iboralarni o'rganib olishingiz mumkin ho'p dialogimizda ikki kishi hmm, qatnashgan luk stefani ikki kishi suhbatlashyapti suhbat telefonda bo'lyapti dialogni birinchi tarjima qilib olamiz yaxshilab hop so'zlarga hmm, iboralarga e'tibor berib tarjima qilib olamiz va keyin men dialog xuddi suhbat bo'layotgandek Э, o'qib berishga harakat qilaman ho'p qani bo'lmasam boshladik hello hello ho'p hello degani e, o'sha telefonda alo biz alo e, deb o'sha diqqatni tortganda ishlatiladigan alo bilan bir xil hello okay hello alo hi stephanie hi salom salom stephanie How are things at the office? How are things at the office? Xo'p, ofisda ahvollar qanday? Ofisda demak ishlar qalay ketyapti degan ma'noda. How are things degani how are things so'zma-so'z tarjima qilsangiz, how qanday, uh, things narsalar degani how are things bu uh, o'sha narsalar qanday? Narsalar qanday bo'ladi so'zma-so'z tarjima qilsangiz. Endi buni chiroylab tarjima qiladigan bo'lsak how are things uh, holat qanaqa ketyapti ishlar qanday uh, at the office at da degani office office demak ofisda ishlar qanday ketyapti deb so'rayapti ho'p look stefanidan stefani javob beryapti hi look salom look how are you how are you hmm, how are you qandaysan degani Ahvollaring qanday? Can you please stop and pick up extra paper for the computer printer? Mm -hmm. Can you please stop and pick up extra paper for the computer printer? Hop, can you please, can you please mana shu strukturani mm, ishlatsangiz bo'ladi. Biror nimani iltimos qilib so'raganda. biror kim biror nimani siz uchun qilib berishini qilib bera olishini so'raganingizda can you please deb gapingizni boshlasangiz bo'ladi can you please stop can qila olmoq e, yordamchi fe'l e, please iltimos degani hmm, can you please stop stop to'xtamoq e, can you please stop to'xtay olasanmi and va pick up pick up pick up degani biror nimani olmoq shundoq hop e, aytaylik stol ustida ruchka turgan bo'lsa ruchkani siz olsangiz ana shu ham pick up bo'ladi ana shu pick up bo'ladi endi bu yerda o'sha pick up degani olib olmoq olib olmoq hop e, do'konga kirib biror nima olib olib o'tmoq yo'lda kelishingizda olib kelishingiz o'sha pick upni ishlatsangiz bo'ladi pick up ya'ni olib olmoq olib e, to'xtab to'xtay olasanmi va olib olasanmi extra paper extra degani ortiqcha degani extra paper paper qog'oz for uchun uh, the computer uh, computer computer printer printer hop printer bu o'sha printer can you please stop and pick up extra paper hop iltimos e, to'xtab qog'oz ortiqcha oshiqcha qog'oz e, kompyuter printeri uchun ortiqcha qog'oz olib kela olasanmi mhm. endi look javob beryapti what did you say what did you say what did you say e, say demoq what did you say degani nima deding degani nima deding what nima ho'p say demoq nima deding what did you say past simpleda kelyapti hop eshitmay qolganda shuni ishlasangiz bo'ladi what did you say can you repeat that please can you repeat that please mhm. yana mana can can bilan ishlatyapti can qila olmoq repeat degani qaytarmoq biror nimani qaytarmoq gapirgan gapni shu qaytarish repeat Repeat that. That o'sha. Can you repeat that, please? Hmm. Qaytarib yubora olasanmi, deyapti. Qayta yana qaytadan ayta olasanmi? Iltimos. Gapirgan gapingni, o'shani repeat that, o'shani qaytara olasanmi yana, iltimos, deyapti. O'sha qaytara olasanmi? Iltimos. Can you repeat that, please? Did you say to pick up ink for the printer Did you say to pick up ink for the printer? Mm Did you say, say demoq, dedingmi, did you say, dedingmi? To pick up, uh, olib olishni, to pick up, olib olishni. Ink, ink degani, siyoh degani, uh, ink siyoh. Ya'ni printer uchun o'sha quyiladigan ink, siyoh. for the printer for uchun the printer printer okay demak aytyapti printer uchun printer uchun siyoh olib e, olib olishni aytyapsanmi olib olishni dedingmi olib ol dedingmi sorry the phone is cutting out sorry sorry degani hop uzr afsus afsusdaman degani afsuslanish so, uh, sorry o'sha afsuslanish yoki uzr degan ma'noda ishlatiladi sorry afsusdaman afsuski yoki the phone phone uh, o'sha uh, telefon uh, is cutting out cutting out aha cut out degani telefonda gaplashganingizda ovoz uzilib uzilib kelishini cut out deydi ovoz uzilib uzilib kelmoq o'sha cut out bo'ladi aloqa yaxshi bo'lmagan paytda sorry uzr yoki afsusdaman afsuski the phone is cutting out demak telefon qolib qolyapti aloqa yaxshi emas telefon nima deydi uzilib qolyapti deyapti telefon uzilib qolyapti ovozing yaxshi kelmayapti demoqchi Stephanie hmm, javob beryapti can you hear me now can you hear me now mhm. uh, can qila olmoq hear eshitmoq me meni uh, now hozir endi can you hear me now mm, endi meni eshityapsanmi endi eshityapsanmi deyapti no i need more computer paper i need more computer paper ho'p ikki xil o'qiyapman bu yerda uh, siz g'alati tuyulishi mumkin paper yoki paper deb ham bu ikkitasini ham aytyapman bu farqi ikki xil ikki xil o'qiyotganim bittasi noto'g'ri yoki bittasi to'g'ri emas balki paper paper desangiz bu amerikancha bo'ladi paper paper oxiridagi raga urg'u bermaysiz raga urg'u bermaganingizda bu britancha bo'ladi british english american english hop american englishda computer yoki paper e, adashdim british englishda computer paper bo'ladi hop endi american englishda computer uh, paper raga urg'u berasiz uh, misol uchun more more amerikanchada uh, e, hop britanchada bo'lsa more more r raga urg'u berilmaydi hop no yo'q deyapti i need more computer paper Mm, menga need kerak more ko'proq computer computer uh, paper qog'oz demak yo'q menga kerak mm, ko'proq kompyuter qog'ozi menga ko'proq kompyuter qog'ozi kerak listen i'll text you exactly what i need listen tingla i'll text you exactly what i need Mm -hmm. Listen, tingla. Men sen uh, tek uh, I'll, I'll bu I willni qisqartirilgan shakli. Text. Text degani o'sha uh, yozmoq. Nima deydi? SMS yozib jo'natish, SMS yozib jo'natmoq, text. Uh, you sen exactly, exactly aniq degani, exactly aniq holatda, aniq. Uh, what nima? I need, needs kerak Xo'p, I'll text you. Men senga yozaman. Exactly, aniq what I need. What I need bu yerda nima menga kerakligini, nima menga kerakligini. Demak, e, men senga menga nima kerakligini aniq qilib yozaman, deyapti. Thanks, look. Thanks, look. Mhm, rahmat, look. Talk to you later. talk to you later. Mhm. talk to you later degani e, see you later bilan bir xil faqat talk to you later bu o'sha telefonda xayrlashish sen e, keyinroq gaplashamiz yana keyinroq yana gaplashamiz degan bilan e, degan bilan bir xil talk to you later keyinroq sen sen bilan gaplashaman ya'ni telefonda endi see you later desangiz see you later bu ko'rishganda yuzma yuz ko'rishgan paytda xayrlashadigan ibora bu esa telefon uchun ho'p endi look javob beryapti thanks stephanie rahmat stephanie sorry my phone has really bad reception here mm -hmm. sorry my phone has really bad reception here mm -hmm. sorry deyapti uzr afsus afsuski afsusdaman uh, my phone میره telefonim has uh, has have um, mm, bor degani really really uh, really really bu yerda qanaqa ma'noda kelyapti really ma mana bu badni ma'nosini kuchaytirib beryapti bad yomonni ma'nosini kuchaytirib beryapti judayam qilib beryapti really judayam uh, reception reception o'sha aloqa reception telefondagi aloqa aloqa qabul qilinishi aloqa qabul qilinishi reception bo'ladi bu ozgina murakkabroq so'z и reception yana reception o'sha qabulxonani ham reception deydi qabulxona e, endi bu yerda o'sha telefonni ya'ni aloqa aloqani kelishi aloqa qabul telefonda aloqa qabul qilinishi reception ma'nosida kelyapti My phone has really bad reception here. Here bu yerda. Demak, meni telefonim bu yerda aloqani juda ham yomon qabul qilyapti degan ma'noda kelyapti. Xo'p, endi bir marta dialogni xuddi suhbat bo'layotganda o'qib beraman. Umid qilamanki, sizga so'zlarni qanaqa talaffuz qilishingizga, ya'ni talaffuz to'g'ri talaffuz qila olishingizga mana shu yordam beradi deb o'ylayman. Xo'p, qani bo'lmasam boshladim. Hello. Hi, Stephanie. How are things at the office? Hi, Luke. How are you? Can you please stop and pick up extra paper for the computer printer? What did you say? Can you repeat that, please? Did you say to pick up ink for the printer? Sorry, the phone is cutting out. Can you hear me now? No. I need more paper. Listen, I'll text you exactly what I need. Thanks, Luke. Talk to you later. Thanks, Stephanie. Sorry, my phone has really bad reception here. mana do'stlar umid qilamanki bu video darslik sizlarga ma'qul keldi o'z fikr mulohazangizni kommentda komment albatta yozib qoldiring mana shunaqa video darsliklar sizga ma'qul keladimi agar sizga hmm, xuddi shu dialog e, uslubidagi darsliklar ma'qul kelsa men shunaqa darslarni ko'proq chiqarishga harakat qilaman keyingi video darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling